狼よお主は言ったななすべきことをなせとそれがいまだ見いだせぬわからぬのだ竜院は何故私に授けられた しいじゃが誰かを乞うようなどこか悲しいねじゃったおい誰を呼んでおるもう一度聞かせてくれお主わしは 熊野神左衛門と申す掘り回りの見回りを任せられておりますうん見かけぬ顔だがいずこの組衆か明かせぬ明かせぬとなうんさては忍び衆でござるか明かせぬこれはご無礼を忍び衆ならば さもあろうこれ以上司祭は聞きませぬぞふあやつの言っていたふぬけの狼おらんようだな無能ゆえ破れ生き恥をさらす忍びなど一度見てみたかったが。 是非もないかまことに死なぬなら機会はいくらでもあろうての だがわしにはわかるぞまるで誰かを呼び泣いておるようなもしやこのわしをお主時折ああ聞こえるぞ。 なあ教えてくれわしを呼んでおるのかどうしたんああ忍び殿か音をたどりここまで参り申したほらかすかに風に乗りこの先の穴底から 調べが聞こえるでござろう何も聞こえぬそうかわしにだけ聞こえるのかまあ勤めなどもうよいあの調べを追わねばあの調べはわしを呼んでおる。 そんな気がするのだお前さん身投げされるのかいなんだと足名の底に行きたくば身投げをされるがよいじゃろうあっちじゃ。 足なの底はあっちじゃ。 しもうたすぐそこにおったのにお主んおお忍び殿か聞いてくだされそれがしはついに見申した女の僧者でござる。 遠目にもわかる美しくだが儚い様子のああ呼んでおるのはわしなのか尋ねるのじゃったつい聞き惚れておるうちにすっと霧の奥へ去ってしもうたわ。 の調べに気を取られ深くを取り申したああしかと聞こえるきっとこの先にあの女僧者がやはり。 わしを待っておったのじゃな。 でございましょうそれがわからぬのが悲しいのです会えずともせめて知りたいなれど頼りを出しても帰ってこぬ誰も居場所を教えてくれぬねえご人作座様は いずこですか知らぬあああなたも嘘つきどうして皆隠すのですか